айнек пластинаны алып жарымына мом же парафин жалатабыз. пластинаны жантык коюп таза бетине суу тамчылатабыз суу айнекти нымдап ылдый агат ушул эле амалды парафин же мом жалатылган бетине кайталайбыз суунун тамчысы айнектин бетин нымдабай ылдый агат ошентип суу айнектин мом жалатылган бетин нымдап таза бетин нымдап